beber guarapera de tu sabroso guarapo. Dame a beber guarapera de tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo. Y que me lo dé La dónde va, dónde va, dónde va. La dónde va, dónde va, dónde va. La dónde va, cuando acabe de beber. La dónde va. Tamayo Pérez. beber guarapera, de tu sabroso guarapo, Debe beber guarapera, de tu sabroso guarapo, guarapera, guarapera, a beber guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo. Y después que me lo des, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber, sabe. Y echa este acordeón. Ayatillo. Suavecito, mami. después que me lo ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿dónde va? Cuando acabe de beber. Guarapera, ¿dónde va?